अस्सलाम वालेकुम गाइज़ मैं हूं Adnan Khan welcome to my channel smart movies वॉक तो गाइज़ बहुत सारे रिव्यू कर दिए हैं यार इस वीक में तो हमने और एक और मूवी मैंने देखी थी अभी पिछले बीच में चार पाँच दिन पहले जो मुझे काफ़ी ज़बरदस्त और दमदार दिखी तो गाइज़ उस मूवी का आज रिव्यू कर लेते हैं तो गाइज़ उस मूवी का नाम है हसीन दिलरुबा क्या हसीन दिलरुबा थी तापसी पन्नू ने तो कमाल कर दिया इस मूवी में यार तो गाइज सभी कुछ बताएंगे आपको इस मूवी के बारे में तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए वीडियो को लाइक कर दिए और साथ में दिए गए नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दिए उससे ये होगा कि आपको हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे तो गाइज आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं रिव्यू और आपको बताते हैं हसीन दिलरुबा के बारे में तो गाइज ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं रिव्यू और आपको बताते हैं इस मूवी के बारे में कि आपको अपना इंपॉर्टेंट टाइम इस मूवी को देना भी चाहिए या नहीं तो गाइज कहानी शुरू होती है विक्रांत से विक्रांत अपने लिए एक लड़की ढूंढ रहे हैं और अरेंज मैरिज करना चाहते हैं उनकी मुलाकात होती है उनके परिवार तापसी पन्नू के यहाँ रिश्ता लेकर पहुँचते हैं और तापसी पन्नू इतनी हॉट दुल्हन होती हैं कि वो सीधे साधे विक्रांत भैया एकदम से फ्लैट हो जाते हैं उनके ऊपर और फ़ौरन रिश्ते के लिए हाँ करते हैं हालांकि उनकी माँ उस रिश्ते के लिए मना करती हैं कि कि बब, बेटा बबलू मेरे नाम से यार बबलू बबलू बबलू भैया एकदम मुंह पे चढ़ गए हैं और उतर ही नहीं रहे हैं तो विक्रांत जी जो हैं हमारे वो बिल्कुल एकदम फ्लैट हो जाते हैं तापसी पन्नू को देखने के यार हर हर बंदा यार इतनी ब्यूटीफुल दुल्हन देखने के बाद यार फ्लैट हो ही जाएगा अब क्या करा जाए तो आ, लेकिन हालांकि उनकी माँ कहती है कि भाई तुझसे नहीं समलेगी ये ये तेरे नाक में दम कर देगी तू इस रिश्ते को मत कर ये शादी मैं नहीं होने दूंगी लेकिन क्या करें हमारे विक्रांत भैया तो इतनी ज़बरदस्त तरीके से फ्लैट हो जाते हैं कि वो नहीं उठ पाते भैया वो तो सात फेरे लेके ही दम लेते हैं तो गाइज दोनों की शादी हो जाती है और उनके बीच में कुछ इतना इतनी ज़्यादा हॉट दुल्हन मिलने के बाद इतनी ज़्यादा हॉट बीवी मिलने के बाद हमारे विक्रांत भैया तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या करा जाए तो वो अब तापसी पन्नी को सेटिस्फाई भी नहीं कर पाते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें वो डरने लगते हैं कि मैं अब तापसी पन्नू यानी अपनी बीवी को कैसे हैंडल करूँ तो गाइज दोनों के बीच में जो उनका रिलेशन होता है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और उसके बाद फिर एक अननोन बंदे की एंट्री हो जाती है और तापसी पन्नू का अट्रैक्शन उनके साथ होने लगता है तो गाइज सभी कुछ जानने के लिए क्या कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं और क्या आगे मूवी में होता है ये सब जानने के लिए आपको देखनी होगी हसीन दुलरुबा जो कि अपने नाम के हिसाब से मूवी भी बहुत ही ज़्यादा हसीन है अब बात कर लेते हैं गाइज़ डायरेक्शन की तो ब्यूटीफुल डायरेक्शन इस मूवी में दिया गया है अगर आपने एक बार ये मूवी स्टार्ट कर दी तो फिनिश लाइन पार किए बिना आप नहीं हट पाएंगे तो गाइज बात कर लेते हैं आप सभी कैरेक्टर के परफॉर्मेंस की तो गाइज तापसी पन्नू और विक्रांत ने अपना बेस्ट दिया है तापसी पन्नू इतनी ब्यूटीफुल लगी हैं कि आप उनकी आंखों में खो जाएंगे और आप हर बार उन्हें ही देखना चाहेंगे और विक्रांत की एक्टिंग बिल्कुल डिसेंट शानदार उन्होंने एक्टिंग करी है गाइज बात करें अदर सपोर्टिंग कास्ट की तो विक्रांत की फैमिली ने अच्छा रोल प्ले किया है और छोटे से रोल में नील भी बहुत अच्छे दिखाई दिए हैं गाइज बॉलीवुड की मूवी है तो बात कर लेते हैं सॉन्ग्स की तो इस मूवी में ज़्यादा सॉन्ग तो है नहीं लेकिन एक ही सॉन्ग आपको ज़्यादा सुनाई देता है लकीरा जो बहुत ही शानदार और बिल्कुल सिचुएशन पे सूट होता है तो गाइज फाइनली बात करते हैं कि हमारी क्रिटिक्स क्या कहते हैं इस मूवी के बारे में तो गाइज अगर आप आई एम पर जाके चेक करेंगे तो इसकी रेटिंग 6.5 प्लस की है और क्रिटिक्स ने भी इस मूवी को पसंद किया है गाइज अगर बात करें मेरी कि मुझे ये मूवी कैसी लगी तो गाइज ना तो मैंने इसके बारे में सर्च किया था ना इसका ट्रेलर देखा था बस एक छोटा सा रिव्यू देखा यूट्यूब पे उसके बाद जो मैंने मूवी स्टार्ट करी क्या ज़बरदस्त मूवी थी भाई कब स्टार्ट करी और कब ख़त्म हो गई पता ही नहीं लगा अगर गाइज आपको एंटरटेनमेंट और लव स्टोरीज़ देखना पसंद है तो ये मूवी आपके लिए आपको ये मूवी बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए अगर बात करें मेरी कि मैं इस मूवी को क्या रेटिंग देना चाहूँगा तो गाइज मैं देना चाहूँगा ten out of seven star इस ब्यूटीफुल लव स्टोरी के लिए गाइज अगर आपने भी ये मूवी देख ली है तो बताएं ये मूवी आपको कैसी लगी अगर आपको मेरा रिव्यू जरा भी पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में नीचे लिखकर जरूर बताएं चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे ये होगा कि आपको हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे आप देख रहे थे स्मार्ट मूवीज वॉक चैनल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए कीप वॉचिंग